Dobro Dobrodošli, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Jetzt gucke ich mir zwei Balkansänger an, und zwar Sascha Kovacevic und Baka Prase. Baka Prase kenne ich gar nicht, aber Sascha Kovacevic habe ich äh, live in Beograd gesehen und haben auch vorhin zu Pantera ein Reaction-Video gedreht. Heute gucken ich mir Moja Malena an und Mazan. Äh, Moja heißt ja meine, aber ich weiß jetzt nicht, was Malena heißt. Äh, Marzahn. Keine Ahnung. <laughs> Könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben, was das heißt. Fangen wir auch an mit Sascha Kovacevic. Hat schon 5,6 Millionen Klicks nach zwei Wochen. Nicht schlecht. Beide waren in den Trends und haben es dann so entnommen. Bin gespannt. Fangen wir an. Wieder der süße Drache. Cool. Meta. Schon wieder südamerikanisch angehaucht. Aber ich finde irgendwie dieses Lied sogar ein bisschen besser als Pantera, weil das hat irgendwie mehr Rhythmus. Genau, es ist rhythmischer. Hat was, finde ich. aber war echt hübsch. Sascha. Nunca costó Ich finde auch zu Sascha passt irgendwie dieses lateinamerikanische Musikstil. Äh, auch zu seinen anderen Liedern hat er auch Temperatura oder so. Passt völlig gut zu ihm. Ähm, auch wenn ich jetzt Temperatura catchiger finde und mehr, wie soll ich sagen, cooler finde. Aber seine Stimme hier ist einfach auch super. Setting, alles. Finde ich so richtig Lateinamerika. So diese Atmosphäre stimmt einfach. Einfach super. Finde ich cool. <laughs> cool, cool, cool. Gehen wir rüber zu Baccaprasse. Den kenne ich gar nicht, aber hat, ui, so schnell schon 2,7 Millionen Klicks. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wer das ist und ob die Musik gut ist. Okay. Sie kommt mir bekannt vor irgendwie. Okay, er hat voll die tiefe Stimme, finde ich. Und irgendwie von Musik her kommt es mir bekannt vor, irgendwie. Okay. wieder Beograd gefilmt. Hey. Aber es ist ein cooler, cooler Song, muss ich sagen. Hat was. Also, Speed passt stark. Ich frage mich nur, was Matzan heißt. Saatte me tänne mahtuisan biosikin, jota sulla kamposi kuppio. Maassa Cool, cool, cool. Schreibt gerne in den Kommentaren, welches der beiden Lieder euch mehr gefallen hat. Ähm, nice Songs. Ein bisschen verschieden auch. Ähm, den kenne ich gar nicht. Ist das sein erstes Lied oder hat er mehrere Lieder? Sagt mir eigentlich gar nichts. Okay. Ja, falls ihr mehr Informationen habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Falls ihr mehrere Vorschläge habt aus dem Balkan, auch in den Kommentaren. Äh, vergisst nicht zu liken, zu abonnieren, falls ihr andere Balkan-Reactions nicht verpassen wollt. Und ja, danke fürs Zuschauen. Quality. Und dann sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Video. Vidimosse.